expectativa que nós temos, é deixar nítido isso como negros, é que o Rio Mais 20 ele também contemple a discussão do racismo ambiental. Ao mesmo tempo que seja incluindo, seja incluído o debate das reparações do povo africano em toda a sua dimensão. Então esse é o nosso sentido, achamos que a nossa grande colaboração poderá começar, por exemplo, com a experiência sagrada que temos na religiosidade, a única religião do planeta, nos né, 7 bilhões de, de seres humanos, onde que a gente respeita a totalidade do ecossistema da Terra. Então, me parece que é muito importante isso. Nessa medida, nós, eh, poderá ser colaborado, inclusive, com a erradicação do racismo em médio e prazo, longo prazo, enfim. Mas o importante é que a gente pode dar bons exemplos da nossa experiência. Tanto acadêmicos que já existem hoje, coisas que não acontecia há pouco tempo, também com a, também com a vivência empírica dos milhares de leis que tem no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul é um exemplo da quantidade enorme de leis que tem.